Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Бит, и сегодня мы поговорим о положении в стране самой. По типу, я как бы играю вообще на сервере Mime. OneMine, если что, заходите, играйте, порт ссылка будет в описании. Работает на любой версии J Bedrock Edition, да-да-да, не Java, ни хрена. Но вообще я хочу посмотреть, что и тут изменилось и так далее. А, Тут играет довольно много игроков, и поэтому советую вам, даже хелпер играют. Да. Вообще, я хотел бы поговорить сейчас о положении в стране, потому что, ну, то есть Украина против России, назревает мировая война. Э, ну, еще что будет, я хз. Ну, а сейчас мы поговорим вообще об, обо всех конфликтах, не конфликтах и что случилось вообще. Да. Ладно, давайте приступать. <clears throat> Вот так, ребят. Во-первых, я разберу ссор с дудошкой. А, вообще я на него обиды не держу, хотя, может быть, и держу, потому что не хрен меня просто дезмотивировать через комментарии. Ну, то есть видео про меня выпустил это гадское, а попросил других накидать страйки за него же. И чтоб мой канал или видео забанили. Мо... <laughs> С этим вообще ничего не сделать. Но я вас не прошу кидать ему страйки. Даже на его новый канал оставлять ссылку не буду. Ни хрена не буду оставлять. Также, конечно, я решу этот конфликт лишь своими силами. Мне его соцсети нахрен не нужны, поэтому, ну вот. Пусть просто на память будет, что был такой уродливый человек, который просто дезмотивировал всех. Так, а теперь о в стране. Ну, у меня дизморальная такая поддержка, да. Ну, я поддерживаю Россию, также одновременно и Украину. Вообще, в школе, если вам, ребят, кидали, то файлы такие, где говорят о не России против Украины, а типа Россия пытается бороться а, с паразитами Украины, но Украина это не воспринимает, и поэтому вот такая хрень вся происходит, да. У меня вообще свои счеты на вот эти все мнения, все эти. Давайте включим все креатив, а то я заколебался рель бегать-то. В общем-то, у меня вообще свои мнения об этой хрени всей, и... Ну, я бы вообще, то есть, не встревал ни в какие конфликты, но придется, ребят, видно, придется. Вообще, видео я не знаю, сколько не будет выходить, однако... А, сериальчик, который первую серию так записали. Ребят, я сразу говорю, это вообще параша полная получилась. Но вы не обижайтесь, ведь вторая серия это, ну, то бишь и по One Piece, это типа, вот если вы смотрели аниме One Piece, то вам будет все понятно. Однако, э, однако сейчас, короче, будет происходить всякая дичь в Ютубе. Ну, возможно, его вообще заблокируют, я не знаю, но если его заблокируют, Моему каналу придет конец, и... То, то есть... Угу. Роликов вообще не будет выходить, и... А, моя мечта стать популярным ютубером обратиться в нуль. Однако, однако, однако, это еще не конец. Ведь я независим от а, разных соцсетей и Ютуба. Поэтому я бы приглашал вас в свой дискорд сервер также в телеграм Ссылка на них будет в описании. Также Э, Чтобы поддерживает саму связь, э, переходите в мой ВК. Угу. Ссылка на него тоже будет в описании. Вот. Ну, вообще, после этого видео, я даже не знаю, я его, наверное, не выкладу даже в ТикТок, вот этот тот же самый. Только пусть будет на Ютубе и в Омлет Аркады. Да, вот на обои сразу записываю. Ну, конечно же, стримы я буду проводить в Омлет Аркады теперь потому что мне нет вообще смысла никакого проводить их тут на ютубе, потому что, ну, вообще ну, нуль забирается. А какой-то Данил присоединился, ну да ладно. Вообще в нуле, ребят, собирается вся фигня то-то. И поэтому я бы решал вообще по-другому споры, вопросы всякие. Ну, что сказать, без драки никак. Поэтому дудошки я морду набью. Получается так. А вот страной делать, это уже дело рук правительства. Угу. Я думаю, я все высказался, ну а теперь скажем насчет роликов. А, Скифам, короче, тоже, пос... ну, смотрит One Piece, а он еще не посмотрел его до конца. Там больше тысячи серий в самом аниме первый сезон. А, и что сказать? Вообще, из всего, что можно вот узнать а, про пиратов, так это то, что нравится, да, очень нравится даже. Разные способности и так далее, но также не, это не все значимо. Также это придает большую мотивацию. У меня вот тренировки, вот я хотел тренироваться, но задизморалился, потому что не захотел тренироваться. <laughs> Задизморалился, конечно же, не от дудошки, потому что этот урод вообще ничего не понимает. Так, ну, во-первых, проясню ситуацию. У меня обзывать всяко разные и уродом, и гадом, и всяко разно вообще. Ну, то есть, Э, я бы так вообще не <laughs> думал обзывать кого-то. Ну вот, стрим-обращение вот тебе, Дудошка. Также Матвей, да? Э, я тебе имею право полное хоть как называть, потому что, ну, сам дизморальщик, э, токсик, главный токсик у нас, это Матвей, то бишь Дудошка, в самом интернете разгара, да? Значит, а ты про меня выкладываешь всякие видео. Тебе самому не стыдно, а? Ладно, бог с ним, если ты просто бы забил, я бы тебе морду так и не начал бить бы. Но, к сожалению, или даже к счастью, я тебе могу полное право имею тебе морду набить, да. И ты вот думаешь своими ножами мне пытаешься угрожать, чел. Мне вообще пофиг. Если я что-то решу, то я это сделаю. Так, а теперь обращение к Ватерфорку, Дастину также. Дастин тоже прикольный ютубер, я его повстречал на ютубе и э, распрошлого канала, мне не попался в реки. Просто я искал каких-нибудь таких нубиков, что присоединились ко мне. Ну, то есть, а как ко мне? Ну, подружиться, что ли, поиграть с ними. Вот, и Дастин был одним из них, и поэтому... Да. Дастин, крепись, я полностью тебя поддерживаю, потому что, ну, Поскольку Дастин живет в Украине, это очень трудное положение. Угу. Ну, ребят, давайте тогда завтра я запишу другой ролик, а, где я точно расскажу полностью все в подробностях. Ну, а сейчас я чуть-чуть занят буду. Ладно, я думаю, нам пора прощаться. Всем хорошего настроения и прощайте, ребят. Увидимся завтра.